Jadi saya mengkritik kekuasaan. Pertanyaannya siapa yang punya kuasa hari ini? Oke, okay, yang Prabowo dia tidak punya kuasa. Bahkan dia bisa hilang di dalam di dalam elektabilitas atau akhirnya dia memenangkan elektabilitas. Bagaimana dengan rekam jejak? Apa rekam jejak Prabowo di dalam pemerintahan? Hmm. Apakah harus selalu terkait dengan pemerintahan atau mungkin tentu juga rekam saja. jejak dari seseorang yang akan maju ke dalam satu Ya tentu uh, saja. Itu urusan urusan hmm. pers untuk ya. rekam jejaknya apa? Tapi apakah itu beban itu? Mhm. Tentu saja beban. Dia hak asasi manusia misalnya. Itu beban Prabowo yang saya kritik itu. Oke. Okay. Pak Jokowi punya beban hak asasi manusia enggak? Punya, karena memelihara pelanggar HAM di dalam mhm. kekuasaannya justru. Karena itu saya kritik duluan. Bapak Jokowi tidak punya hak moral untuk mengkritik hak asasi manusia Prabowo karena dia juga memelihara pelanggar HAM. Saya di luar punya hak moral untuk kritik dua-duanya gitu.